这个新的 Louis Vuitton 的围巾超保暖，觉得它的造型就是非常的算是可爱的那一种。然后它这边是个牛仔布，然后里面是全部的刷毛，超温暖的。那它的戴法就是一样，里面就是有个切口，然后你可以从这边穿过来这样子。刚刚那个是厚款的，这个是比较薄的。 但是它的这边很有很有小细节的细心，那这是花色，然后另外一边是 LV 的 logo，它的 logo 它也可以这样子看着反光，它颜色就是有点不一样。这个比较薄的，我觉得比较适合台湾就是暖冬的时候的天气。很漂亮的颜色，很百搭。我们来拆礼物喽，其实已经收到很久，了，现在才拆。 最近太忙。哇，包的好美！哇，贴纸超漂亮的。哇，太美了吧！那这是他们的吉祥物 v i v i a n 这礼物也做的太精美了吧！谢谢 LV。Hi，Happy Sunday！我们今天刚拍了 v o o g 的礼盒。 拍完之后呢，我们现在要去金华酒店的乐轩和牛，因为今天是我爸的生日，然后还也是他们的结婚纪念日。我订了气球，所以我们要先过去装饰一下。 我们在包厢里面，所以我就先把口罩拿下来了。他们帮我们准备了这个 Happy Birthday，超贴心，已经先贴好了。然后我订的气球在这里，我们刚刚已经把它摆出来了。这颗大的是 Happy Anniversary，因为今天刚好是我爸妈的结婚纪念日，然后今天又是我爸的生日，所以 Happy Birthday 在这里。 The moody wind that once made us meet Is blowing furiously down the street The friendly breeze at our back Has lately been swaying And I don't know if you're looking for Somebody better or something more Cause even when you're with me Your eyes are still praying So if you wanna go Make it very quiet Leave the door half open Don't turn on the light I will see the note Lying on the stand See the empty space And I will understand And if you want 这炒饭是海胆龙虾松露饭。 有可以哦。他把这个酱汁淋上这是刚刨的松露。好贵的碗。纪念周年的。哈哈，谢谢。你要打火机吗？等我一下。周年的蛋糕。哦哦哦！有 <laughs> 在不要气柜。 好，欢迎放马德这边哈哈哈哈哈！ <laughs> 这边封口，哈 <laughs> Maybe it's about time we try something new Maybe for a while